පූජාවක් දැන් හතරට ඇති අපි අද ආවා දැන් ඉන්නේ උඩවලේ වැය ගානක් බස් එක ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා දැන් උඩවලට ආවේ උඩවලේ පොඩි රවුමක් දෙයක් දාලා තවත් දෙයක් විතර ඉඳලා යන්න ආවේ අපේ ගමනට අද ඇවිත් ඉන්නවා මෙතන නදීජ හයි ඌ කලින් ඉඳලා නැහැ වීඩියෝ එක මේකේ සෙට් එක ඌගේ තියෙනවා TikTok එකක් මම දාලා තියන්න යටින් බලන්න අදන ඉස්සරහ යනවා තින්තකයා පාදයාත්‍රා හිටපු එක අර දුලන් ඉන්නේ දැන් අපි රාත්‍රිය ගත කරන ස්ථානයට පයින් යනකමන් ඉන්නේ. බස් එකේ ආව අම්මා මේක බස් එකේ අයියා බලනවා නම් කියන්නේ ඒක සද්දේ දාන්න එපා වං කන් දෙකට හරි අමාරුයි. කන කූන් ගන්නවා. මේ කොහොම හරි දැස්සක් එනවා වගේ උනට වහින්න නැති වෙයි. අපි හිමීට යන්. ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. යා. පාරට ගිහිල්ලා පාර දිගේ වැව පැත්තට යනවා. මේ තැන මේ අලුතින්ම හදපු එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. බලු දෙතරින්. <laughs> අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ උඩවලව ජලාශය ළඟට. <clears throat> මේ ජලාශය අර ගහලා තිබ්බේ කිලෝමීටර් 4ක් වැවැම්ම දිගට තියෙනවා. ගෙදෙට්ට කිව්වෙත් නෑ තාම. ආවා කියලා. අම වයින් නැති වෙයිනේ බලමුකෝ තව ටිකකින් කියන්න ඕන පුර අඩු වෙලා තියෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා නාලා නදීජ පුසාගේ ඩ්‍රෝන් එකක් තියෙනවා ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකකුත් දාලා තියන්න අම්මා අපි යන් එහෙනම් නාගන්න අලියට කොස් කරන්නයි යන්නේ <laughs> හයට උන් කරන්න තාම කරන්ට් එක දාලා නැහැ ඕකේ මේ තියෙන්නේ ඩෝලෝ ජලාශය වතුර නිදීගෙන එන්නේ ඔන්න බලාගන්න ඩෝලෝ ජලාශය මේ මෙහෙම ඕන්හොම ඕන් ඔහොම යනවා රැව්බැම්ම පාලකුරේ නම් තද පොර අව්වත් නෑ එකක් නෑ සුපිරි පිළිවෙල මේ අද සෙනගක් ඉන්නවා නාන්න ඇවිල්ලා අලි වැටවල් දෙයක් පහු කරන්න ආවේ. නාණ්ඩයි යන්නේ නදීජගේ ඩ්‍රෝන් එක තව මොහොතකින් ඉහළ යනවා. ඒක බලමු අපි. සීතරයි සීතරයි අඩ හෙත් නෑම් බෑ නාවිය මරය නාවිය හවුද <laughs> රම්බෝත් නානවා අපිත් රම්බෝ එන්න ඕනේ දෙන්න වැඩි වෙලා ඉදිර ඉන්න කවුද කියන්න යට ගිය ඉන්න වර බයිට වර bidangnya ගොඩ වෙන්න යන්නේ මේ හවස් වේගට එනවා. සරක ලස්සන. අතුර සීතලත් නැහැ. මරු. ආයි ඩ්‍රෝන් එක දානවා නදීජ. අපි දැන් යනවා ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා බලලා ඒකට යන්න තියන්නේ අතතුරු සෙවන ගායින්ම මං අත පැත්තට දාලා පොඩි දුරක් යන්න තියෙන මීටර් 500ක් විතර. මේ මම ඒ හරි ලොකේෂන් එක දාලා තියන්න යනවා නම් තැන සුපිරි පෙන්වන්නම් ගිහිල්ලා කාමරේ ඉනවා. තව ටිකක් වැඩි දුර. අපි ගොඩේමු දැන් සීතල එනවා. හයට අලි වැටක් දානවා. යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. Hi dear friends. අපි දැන් මෙතනින් <clears throat> එළියට යන්න යන්නේ. මේ හයට පහක් විතර ඇත්තේ තව විනාඩි 5කින් විතර අලි වැට දානවා. කරන් පාරක්වත් වැඩි. මේ ඒ පිටිපස්සෙන් අපි පාර තියෙන්නේ. මේ පැත්තට තියෙන්නේ ඔය කියපු ජලාශය. මේ උඩවල ජලාශය. ඕ රයිස් ගා. ආයි. අපි දැන් රාත්‍රී කෑම් වේල සොයාගෙන යනවා. ඒ රැයට කණ්ඩින්නේ ලන්තෑරුම පයිසක් අත්සි අසුවයක ෆුල්ලයා ෆුල් දෙයක් ගණ්ඩ තමා අපි යන්නද ෆුල් රයිස්තයක් ග බේර මොකුල් අරග Hi boys. අපි ගත්තා රාත්‍රී ආහාරය දැන් සෙනික යනවා කින ස්ථානයට අපි හයි අපි ආවා ඉන්න තැනට පේන දන්න නේචර් වර්ල්ඩ් උඩවලව මේ තියෙන්නේ ඉන්න තැන මේ ඒ වෙලේ හරියට පෙන්න ගන්නත් බැරි වුණානේ අපි ආ ඇතුළට දාගන්න අපේ කාමරය ඩබල් බෙන් දෙක තියෙනවා මෙතන සතුටින් මු වතුර බොනවා උඩින් තියෙනවා ෆෑන් එක ඊට ගත්තම මේ පැත්තේ උඩට පෙන්වන්නම් එළිය මිනිමා මොනහරි බඩු දාගන්න පුළුවන් නම් ඕන ඒවා තියෙනවා ඊළඟ ෂූම් එක ඒවා මේ අලුතින් ළඟදී තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. තාම මේ අර කවස් ටිකවත් අයින් කරලා නැහැ. ඔහොම තමයි අපි ඉන්න තැන කාමරේ විස්තර ඔච්චරයි. අපි දැන් රයිස් දෙකක් ගෙනාවා. රයිස් දෙක කාලා නෝන. සැපේ. ගෙනා රයිස් තියනවා. පාන් තියනවා නදිය කනවා. සයි නදිය ගෙදර ගෙන බඩු. ආ ඔබ ටික අනම් මනන් ටික තියනවා. අපි කන්න යන්න. කම් ඔයත් කන්න. Hi. ගුඩ් මෝනිින් දැන් වෙලාව හයට පහයි අයට පහත් කියලා පියනවා ජලාස පැත්තට සන්රයිස් එක බලන්ඩයි කියලා තමා පියන්නේ ඇහැරනා පහයි කාලු විතර හැල්ලා හොෂයක්ම දාගෙනාව අයි බලමු සන්රයිස් එක ඔන්න බලාගන්න එනම් සන්රයිස් එක. ගානට හයින් වලට මාවා. ඉවත් වෙන ඇති. අට ලස්සනයි. වෑන් එකක් කියලා මම පාගන්නේ. මේ බලාගන්න. සුපිරි මේ පැත්ත කඩේ තමා. ඊ බලන්න. දැසනට දියාප් මේක රුපියල් 100. ද රීසනබල් ගණන් වලට හොඳට කන්න පුළුවන්. අපි කමු. ලේන් ටිකක් තාවා. ඉන්දියා පැත්ත පට්ටම රහයි මෙලෙකට තියෙනවා වට්ට. ලේන් ටිකක් තාවා. නල් නැහැ නේද? ලේන් ටික රසර තියෙනවා නේ කියන්න. රෝල් එක සුපිරි. කාලා කාපු අඩේ ඕක චතුරු සෙවනට යන්න පුළුවන් නම් ඒක බලනවා නැත්නම් ආයේ ෆෙල් එකට ගිහිල්ලා ඉඳලා ටිකින් එනවා. බයිසිකල් ටිකක් හොයාගන්න බැලුවේ පුත් සයිකල් ටිකක් හරි මොටර් සයිකල් දෙකක් හරි එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ඉදලා බලන්න. බලමු. එන විදිහකට බලමු මොකක් හරි. සෙට් වෙයි මොකක් හරි බලමු. අපි දැන් ටවුන් පැත්තට ආවා. මොකක් හරි සයිකලයක්වත් රෙන්ට් එකට ගන්න. හොයාගන්න නෑ මොකුත්. සතුරු සෙවනට පොඩ්ඩක් දවල් වෙලා වගේ හරි හවස හරි එන්න හිතාගෙන ඊළඟට සෆාරියක් යන්න තමා දැනට ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. දැන් බයිසිකලයක්වත් නෑ බලන්න ඕන මොකක් හරි අයිටම් එකක් හොයාගන්න. හායි අපි උඩවලෝ ටවුන් එක පැත්තට පයින් යනකමන් ATM එකෙන් සල්ලි ටිකක් ගන්න දියුල් ටිකක් තියෙනවා දියුල් ගන්න ආවා ගමනේ ප්ලෑන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා දැන් අපි බැලුවේ ඇඹිලි පිටියේ චන්ද්‍රිකාව වැව තියෙන අර වතුර ගහන්න එළියට අන්න ඒක දැන් වතුර එහෙම එළියට දාන්න ඇති ඒ වුණාට මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැත්ත බලන්න තමයි හිතුවේ අපි යනවා. <laughs> වස්තික්කෝ ටිකක් ට්‍රිප් එකක් යනවා. ඊට ඔය පැත්තට පයින් යනවා එකහමාරක්කට වඩා පොඩ්ඩක් තියෙනවා පස්සයක් එනකන් ගිහිල්ලා ඒක එල්ලිලා යන්න ඉන්නේ පාස්ට් එකේ දැන් යන්නේ <laughs> අව්ව සැරයි දැන්න ඇම්ලි පිටියට අවුම බලාගන්න ආර්තියක් වවිල් එකට හාරසියක් කිලෝමිටර එක හමාරකට දෙන එක වැඩ නෑ පයින් යන බස්සයක් ඒනෙට අයිස් කකා යන ගෙඩිය ඒ පුදුමද ඔක්කොම තියෙනවා Google Map එකේ ෂෝට්කට් එකක් කියලා පෙන්න පාරකින් යන්නේ අම්මෝ යකෝ අර මොකද්ද මේ නිකන් ඉවරුත් නෑ වගේ කවන්න ගිහින් බල පාර හරිනම් Google Map එකෙන් එන්න නැත්තම් හරි පාර කියන්න ඇලක් උඩින් පයින්නත් කොහෙන් තියනවද කොහෙද ඔබ ගලින් ගලට පැන යන්න තියෙන්නේ මේ වාහන එක අවනම් අඩුම තමයි මේ ෂෝට් කට් එකක් තිබේ එකයි මේ මේ පොඩ්ඩක් දන්නේ නැද්ද ඩාන් වෙන අඩුම හැබැයි ලස්සනයි බා ඈ පාද යාත්‍රා ලයිට් වගේනේ Ah, mietinkin parra sitten. Offroad parra. මිලියන ඉතින් චන්ද්‍රිකා පිටිපස්ස ටුටුරු ටුටුරු මෙතනින් තමා ඔය වතුර පල්ලයට දාන්නේ වතුර වැඩි කාලේ පැයදින්න අර එන ඇතින් තියෙන අපි වෙන්න ඔය හරියෙන් නාන්න තමා ඉන්න ගහවුඩිඳලා නාම දික්ක එහෙමද යන්නේ අඩෝ මඩක් නැහැ නේ වැලි මඩක් තියෙන්නේ මේකයි ගල් තියෙනවා යට පොඩි පොඩිනේ ගල් ලෝයි ආ හරක් සෙට්ටයක් බෑ දැස්සල එතන්න අපිත් නාලා හරකුත් නාලා දැන් එදෙන දැන් ආය යනවා උඩවලෝ පැත්තට දිවා භෝජනය කණ්ඩාව අපි කුකුලා පරිප්පු කරවිල ඇඹරැල්ලා නැල්ලුවක් කියන මොකක්ද දන්නේ මේ දැන් වෙලාව එකට කාලා එතනින් කාලා සටකාර යන්න ඕන. දෙක හමාරට විතර එනවා කියලා සෆාරි කැබ් එක 5 ලක්ෂයක්. දැන් කාලා අපි යම් සිතුරුවන් හෝටලේ සහ ග්‍රොසරි ඒක වාසි <clears throat> මදි නම් ආයේ ගෙනල්ලා බෙදලත් දෙනවා. ඔයාලා කාලා බලන්න ඒක සෙට්. අපි දැන් නැවතත් යනවා සෆාරි යන්නත් ඕන බස් දෙකයි අපි යන රූට් එකටම තිබ්බේ මේ ගිහිල්ලා දන්න ඕක බස් දෙකකට හිරන බස් දෙකකට හිරන බස් එකකට හිර වෙලා මරනවා තවරින්ගේ ආ නෑ බස් එක තාම තියෙනවා මේ මේක යන්න අපි නගිනවා බස් එකට උඹලු සීට පැමිලි විදුර අන්න ගෙඩි අම්මා හ්ම් යම් යම් යම් ගියානම් බං මේ මේ උපල එක්සස් 200 විතර කොහොම කන්නේ හ්ම් කන්නේත් එහෙන්ද නැත්තම් කඩෙන්නේ කඩිනුත් කනවා එහෙනුත් කනවා ඒත් කෑම හදනවා හයි බොයිස් දැන් ආර්යන අයිටම් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම වීඩියෝ එක මේ හරියට නවත්තන්න හැදුවේ පළවෙනි එක. මොකද නැත්තම් ටිකට ටිකට යනවා මේ බලන්න ගියමත් එපා වෙන. ඒ හින්දා මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙන්න. ඉතින් සෆාරි සෆාරි එකට ගොඩ වුණා දැන් සෆාරි පටන් ගන්න යන්නේ. මේ ඊළඟ බ්ලොග් එකේ සෆාරි බලමු. එහෙනම් මම යනවා. ජය වේවා. bye respect. thank you බැලුවට. bye. bye ගියම්ම. bye bye. bye. අපි ගියා.